Bueno, bon cap vespre a tothom. Moltes bon gràcies per ser aquí. Eh, bueno, ja es, es converteix en, un, en una tradició això de l'alliberament dels mussols cada any. Sabeu que això són animals que la gent, els voluntaris, gent que se'ls troba, eh, els du al gos, i allà en el centre de recuperació, que tenim en Pep aquí, que és el responsable del centre, i Navarís, que també és coordinador, i en Pere, que està per aquí davant cobrint també l'acte, bueno, són les persones que duen, que duen la responsabilitat del centre i sabeu que en aquest centre, que en aquest moments tenim molt de problemes de subsistència, estem fent una feina d'atenció a fauna silvestre. Eh, atenció a fauna accidentada, però també cria de polls que cauen del niu, que la gent mos du i que després nosaltres, quan els han criat, se'ls alliberam. I bueno, aquest acte és, és, la la concentració d'avui és precisament això, agrair a la gent que mos du aquests animals i que els cuida moltes vegades a casa seva i si no mos, eh, mos fa arribar perquè els cuidem nosaltres i que avui amb aquest acte pues, els donant també l'oportunitat de que eh, ells mateixos siguin els protagonistes d'aquest aquest alliberament. Llavors això és el que farem, estan aquí dins, ara quan eh, ells ens expliquin una miqueta la mecànica de l'activitat, eh, obrirem la caixa i farem aquest acte d'alliberament que per nosaltres té un significat, la veritat és que molt especial i molt emotiu també, eh? perquè significa tornar un poc a, la llibertat i a la vida aquests animals que de qualque manera nosaltres eh, els humans som un poc esculpables de que moltes vegades estiguin ferits o estiguin eh, en males condicions. No? Llavors és com un retorn un poc a, eh, cap a aquesta natura que, que ens dona tantes, tantes, eh, tanta felicitat i tantes meravelles i bueno, contribuir una mica en el manteniment de tot això. En Avarís, si vols dir alguna cosa. Bueno, sí, diré alguna cosa. <laughs> Aquests mussols eh, que tenim dins la caixa, tots tenen, tenen tots una cosa en comú. Una, una de les coses va ser que són nord. Van perdre els seus pares, van fugir dels nius, algú els va trobar i es van fer càrrec d'ells passant cap en el centre de recuperació en el gos. El cop es va distribuir perquè té unes, una xarxa de voluntaris que també es van fer càrrecs d'ells, van fer de pare adoptiu. Una volta que els mussols ja van fer ja una mida bé, que hagués pogut fer que poden ja volar, i menjar tot sol, molts de passen altres al centre i allà fan, eh, fan l'entrenament de, de volar i de poder menjar tot sol i presa viva. També hem de saber que la presa que hem de, de menjar al camp està viva, no és aquell tros de carn que nosaltres li solem donar. Quan ja ha passat aquest, país, aquest temps, que, que des que en aquest moment àusic que tenim i, i en reconeixement a tots, tota la gent que ha trobat el poll, mos l'ha fet passar a nosaltres, hi ha hagut més gent que després l'ha alimentat, doncs nosaltres feim un castat d'agraïment en, que en Tomàs Molina pues, doncs, és, és, bueno, és una persona aquí quasi menorquí, és un menorquí de Dutxó, oh, llavors li han demanat que, que mos ajudi també a fer, a fer a donar difusió en aquest acte, pues, doncs, alliberant un mussol també. Mm, eh? molt bé, moltes gràcies, em la veritat és que sí que és pronosticable perquè cada any sempre acaba passant, o sigui, és la feina que feu regularment, i ni que sigui per repetició sempre, sempre és bona.